¿Escuchaste eso? Sara, ya te he dicho que eso no es nada. Josué, es en serio. A ver. No estoy loca. Mi amor, el doctor dijo que esto podría pasar. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste? Sí, voy a ver. Sí. Es él. Estoy segura. Ya basta, Sara. Santi no va a volver. ¿Qué quieren de nosotros? No, fue mi culpa. Fue mi culpa, no lo quise hacer. No. No fue tu culpa. Fue algo inevitable.